des tirs d'artillerie et des actions actives d'unités du groupe de forces centre, ont vaincu la main-d'œuvre et l'équipement de l'ennemi dans les zones des colonies de Cherbonne et Yandibrova de la République populaire de Lugansk, Yampolovka et Terni de la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, plus de 85 militaires ukrainiens, deux véhicules blindés, trois camionnettes et un obusier des 20 ont été détruits dans cette direction. Plus de 155 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés, cinq véhicules ainsi qu'un obusier des 30 ont été détruits au cours d'opérations actives par des unités et des tirs d'artillerie du groupe des forces du Sud en direction de Donetsk. Dans les directions sud-Donetsk et Zaporizhia, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie du groupe de forces Vostok ont infligé la défaite aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies du Glédar et de de la République populaire de Donetsk. Les pertes au total de l'ennemi dans ces zones se sont élevées à 70 militaires ukrainiens, 3 véhicules et un obusier des 30 dans la direction de Kherson, jusqu'à 35 militaires ukrainiens, 10 véhicules, ainsi qu'un opusier automoteur Vuzdika ont été détruits lors d'un incendie. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu au cours de la dernière journée 76 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur des positions de tir, des effectifs et du matériel dans 112 districts. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté 6 lance-roquettes multiples Marivilka et un missile anti-radar arme. En outre, 11 véhicules aériens sans pilote, dont un Beraktar TB2, ont été détruits dans les zones des colonies de Tokmek, Ivanovka, région de Zaporozhye, Kolomilichika, République populaire de Lugansk, Nikolskoye, Kramatorsk, Kiryovka et Vladimirovka, République populaire de Donetsk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 404 avions, 224 hélicoptères, 3573 véhicules aériens sans pilote, 414 systèmes de missiles antiaériens, 8399 chars et autres véhicules blindés de combat, 1072 véhicules de combat lancement multiples systèmes de roquettes, 4428 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9114 unités de véhicules militaires spéciaux.